ko, nag -e enjoy kayo. Meron po tayong ilang mga special guests na nandito po ngayong gabi. Pwede ba siya bumate? Pwede ba siya bumate? Pwede ba bumate? We'd like to introduce to you Bugoy! Pwede ba bumate, Bugoy? Kaway naman dyan, Bugoy. Kaway lang, kaway lang. Palakpakan po natin si Bugoy, kaibigan po ng Agimat Party List, si Kuya Brian. Gusto niyo bang bumate? Si Bugoy! Pwede ba? Sa ngala ng ama, ng anak, at ang two joints parang mafia. Palakpakan po natin si Bugoy! Thank you.